betboro.com فکرش هم نمی کردی نه؟ کردم این آخر رو میخواستم تموم شه این ماجرا یکم گذشت تا به خودم بیام از فکرای پوچم درام همه میگن زیادی مهربونم قلبم رسیده به این همه سردی منتظرت وای میستم بود و نبود تو یادم رفت خاطر هامونو دادم رفت تو یه مثال خوبی که چجوری میشه از قلبه آدم رفت اشتباه کردی فکر کردی میتونی برگردی خوب به یادم هست چی کارا با دلم کردی رسوندیم به جایی که دلم صاف نشه با تو آتیش قلبم رسیده به این همه سردی